mbak iya. mbak singkatnya blonjo gawe rioyo Surabaya semakin jauh يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول حبيب الله جبريل ليلا جاءه في البيت شق صدره ملا الفؤاد حكمة وذاك ما أضره

تعظيم له من فضل رب العالمين وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماء حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الجفا ظننا لهادينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين ظننا لهادينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله مولد أحمد طه الهادي زمن قد اهتدى